大家好，我是陈老师，欢迎大家今天收看我们的节目。今天我们来谈谈到底什么是《般若波罗蜜心经》？为什么这篇呢会被大家所广为推崇，被认定是非常殊胜的一品经文？开始之前，请各位务必按下订阅或是关注，这样老师下次更新视频或是新的每月或是每年的运势解析，您才能够获得通知哦。 好，我们所谓的《般若波罗蜜心经》，也就是我们俗称的《心经》，长期以来啊，都被推崇为应该念或者是时常要读的佛教书圣经典。其实啊，《般若波罗蜜心经》它是阐述佛教中的大乘佛教里面的空相以及般若思想的经典。什么是空相？空相在佛教中啊，相关的论述很多，包含了什么？ 包含了《杂阿含经》、还有《大空法经》、《第一空经》、《中阿含经》、《小空经》、《大空经》等等。它的主要的思想是诸法空相。那到底什么是空？空到底又是什么呢？老师这里啊，用比较简单的方法跟大家说明，就是你不要去执着你眼睛所看到的任何形象，因为啊。 对佛教的思想而言，任何的东西、任何的形象都是灰飞烟灭、归于穷苍的。所以，你执着在你所见的美色、财富、色身、香味、触法，或是一切足以让你着迷的，其实都是一个虚幻的假象而已。讲到这里啊，可能会有很多的人会觉得是说：“哎呀，佛教这种想法实在是太空幻了。”我口袋里面的钞票是真的。 我吃的美食是真的，我看的帅哥美女也都是真的。你怎么可以说这些都是虚幻的呢？我不但看得到、听得到、闻得到、吃得到，还拿得到，怎么会是虚幻？你才虚幻，你全家都虚幻。其实，佛教的思想啊，并非不能用科学来验证。就拿空相来说，佛教里面说的一切无我相、无人相、无众生相，凡是有相，皆是虚妄。 这个从科学上的角度眼光来说，它并没有是错的，因为我们所有的物质啊，几乎啊大部分都是由碳分子所组成的。你看到所有东西，哪怕是一块石头或是一个璀璨的钻石，都是一样的成分而已，都是一些旋转的碳分子按照不同的排列模式而形成的物质。而这种物质啊，并非是你以为的物质。 而是仅仅是一个排列组合不同的形象而产生的。钻石它是碳分子，黄金也是，衣服也是。我们所眼睛所见的，只要是我们以为的样貌，在真实的世界中，它从最软的石墨到最硬的金刚石，都是碳分子所组成。所以曾经有一位科学家说，如果把自然界中各种形式的碳， 全部把它集合起来形成的东西，我们可以称作它为生命。那么《心经》里面所提到的“空不异色，色不异空”这句话，就不仅仅只是一个佛教或是一个生命的哲理，而是它可以衍生出这世间的一个救急的真相或者是真理了。您怎么看呢？而我们今天谈到的《心经》啊。 其实是大品般若及小品般若为一切法实相教理，是大般若波罗蜜多经加以浓缩而成两百多个字的极精简版。所以这个精简版呢的心经啊，是一部极重要的经典，它把它所有的精华思想都放在这两百余字里面。而这个心经啊，常常被认为是可以与金刚般若波罗蜜经相互诠释的经典。 其实啊，不只是《金刚经》，就连道家的经典《太上老君说清净经》，也是老师每天都在修持的经典，它也是有异曲同工之妙。如果对生命哲学啊，或者是这样子一些玄学有兴趣去了解跟研习的，有人就觉得《道德经》实在太长篇大论了，那么你可以去阅读看看《太上老君说清净经》，是一个提升自我静雅不错的经文。 而所谓的“般若波罗蜜多”啊，它的意义指为什么？一指就是智慧到彼岸，或者自信到彼岸，以及明度到彼岸。由于它的含义太多啊，其实真要去解释的话，它是属于五不翻里面的范畴。什么是五不翻？就是佛经原文之中五种极难翻译、含义太多，或是意境过于深远而可以不翻译的段落。那么是哪五种呢？ 老师会在其他的视频，我们再跟各位来做解释。那今天我们还是专注在我们的《心经》里面。而我们《心经》的源头啊，也就是所谓的大般若经，它是谁来翻译出来的呢？它是由唐朝的玄奘法师，也就是《西游记》中专门搞事的唐三藏所翻译出来的。全书啊，共有多少呢？六百卷。大概的成书时间啊，是在公元前一世纪左右。 其他的后面各几个会评啊，是在后面几个世纪中才陆续编纂成书的。所以这里啊，老师必须跟各位说，所有的佛教经典都是挂世尊的名字来出书，但是其实都是千百年下来各个时代的高僧大德一起淬炼出来的智慧。之前老师说过，世尊啊，他是西元前六世纪的真实人物，世尊释迦牟尼佛。 在世的时候，他没有写下一个经文的字，而是在世尊他灭度后，由弟子阿难尊者所回忆出来的。哈，博学强记所全所回忆下来的的，跟世尊的所有的言行记录所制作出来的经典，而这又并非只有阿难一个人所著作。所以佛教流传了数千年下来，其实我们要知道一件事，无论任何经典。 我们要先明白的，它是传承佛的智慧，但是它却又非世尊一人的思想。如果我们是把佛教当成崇拜世尊而言的佛教，那这绝对不是世尊的本意。如同老师说的，佛教它是一个文化，它是一个思想，而不是一个纯粹的信仰。或是我们又必须非得按照经典里面所说的，你必须遵行不疑，这就是有争议的地方了。 为什么老师这么说？因为《心经》里面就有说到，舍利子是诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减。舍利子是什么？很多人以为这个是舍利子啊，就是世尊的，比如说佛牙舍利啊，或是法舍利，或者肉舍利，好，是一个高僧大的他们的功德所熏陶出来的一个结晶品。但是这里的舍利子却又不是指这些舍利，因为真正的舍利，这里面的舍利子呢，指的是佛舍利。 什么是佛舍利？就是佛的经典。佛的经典是什么？是《法华经》？是《金刚经》？还是《般若经》？还是《楞严经》呢？都不是。是什么？因为佛说一切法皆是佛法。什么是佛法？是这个佛法？难道是要我们舍弃了一切，遵循的所谓的断舍离。我们什么都不要，我们全部看破红尘，我们全部出家了，去吃斋念佛，过一辈子吗？当然不是。 心经里面有说到：“以般若波罗蜜多故，心无挂碍；无挂碍故，故有恐怖。远离颠倒梦想，究竟涅槃。”这段什么意思呢？从里面我们可以稍微衍生出来。我们刚刚讲到了般若波罗蜜多，它的意义为智慧到彼岸、自信到彼岸以及明度到彼岸。老师简单的去说明它里面的意思，就是你要端正心思，不以物而喜，不以己况而悲。 我们要能够看清楚事情的本质，了解选择背后的意义，那么我们当然就可以明心见性，现世圆满，家庭和乐，财柄丰盈。所以啊，当我们能了解般若波罗蜜多的道理的时候，那么无苦集灭道也就是理所当然的。为什么呢？老师过去说过，世界上痛苦的来源呐，最大宗不外乎两种，哪两种？第一个，你想要的得不到。 第二个，你拥有的有失去。其实我们放开来看，无论生老病死，无论悲欢离合，几乎都是基于这两个要件而让我们产生了心境上的、精神上的，或者是物质上的痛苦。但是如果我们从这个佛的智慧里面所学到一些东西，我们把我们刚才两个痛苦稍微改一下，改几个字，我们试看看：我们想要的得不到，那就不要了；我们失去的，那就算了。 那请问这世间有什么可以让你感到痛苦？有什么可以让你魂牵梦萦？有什么让你可以日夜揣揣难安？所以经文中的“以无所得故”，这就是说，这世间啊，我们从来没有拥有什么而来，光屁股来的；我们也没有会拥有什么而去，我们烧了一干二净。所以，我们既然没有什么东西来，也没有什么东西失去。 那么，我们衡量人事物的标准是真的？你必须拥有很多财富，叫做你的成就，还是你必须有豪宅、名车？这些石头搭建而成的、金属组装而成的，你拥有很多，你叫做幸福？还是能够让我们身边的家人、让我们的客户、让我们同事都能因为我们的付出而感到快乐与满足？或许这个我们可以称为圆满。 《心经》里面短短二百余字，里面要阐述的无次无尽的一个大智慧，如同中华文化有一段叫做“修身齐家治国平天下”，短短九个字却能够道尽我们做人处事的道理。我们一般人，不要说是天上人，什么特朗普或什么样的伟大领袖，我们一般人只要做到前面四个字，能够修身，能够齐家。 就足以让我们自身圆满，不是吗？感谢大家今天的收看。我们乾坤本文化推出的《心圆意满大明玉》以及《成名玉》，正面都有刻上了整部的心经，背面都有刻上六字大明咒。老师特别把它取名为“大明”与“成名”，就是希望大家能够自身大明而明心，心境成名而智慧显。下方的说明有中国与台湾贩售的卖场位置，需要的可以前往观看说明。 我是陈老师，我们下次见。